पास है आज एक एयरपोर्ट्स हम क्या करने वाले हैं इसे ठीक करने वाले हैं नहीं बिल्कुल नहीं गाइस ये जो है एयरपोर्ट्स ये ख़राब हो चुके हैं तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे ठीक है ये बॉक्स जो है हमारे कुछ ही काम का नहीं है बट ये भी सही है बॉक्स तो ख़राब हुए हैं जो वो है हमारे एयरपोर्ट्स देखिए मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से इसकी ये बैटरी है ये ख़राब हो चुकी है ये न्यू मिलती है बट थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है इसलिए हम इसे परचेज़ नहीं कर सकते इसे भी खोल लेता हूँ मैं देखिए आप अंदर से देखिएगा इसे हमने खोल लिया है यहाँ से अब इसे हम बाहर निकालेंगे सिंपली यहाँ से करेंगे पुश हल्का सा और ये बाहर आ चुकी है तो देखिए गाइस ये है इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल से ही हम सेम दूसरे वाले का भी बाहर निकाल लेंगे यहाँ से ये निकल चुका है बाहर देखिएगा ये दोनों सिस्टम हमारे बाहर आ चुके हैं अब इसकी मैं आपको समझाता हूँ वायरिंग ये देखिए गाइज ये ब्लू और ये ये ब्लू और वाइट ये दोनों वायर है स्पीकर के हमारे और ये रेड और ये ब्लैक वायर हैं हमारे बैटरी के ऐसा ही वायरिंग जो है हमारे दूसरे वाले मोड में भी होगी और ये इसका ऑन ऑफ स्विच देखिए गाइस और ये मैंने एक ब्लैक कलर का वायर लिया है ये आप किसी भी पुराने ईयरफोन में से ले सकते हैं मैं वाइट कलर वाला लेने वाला था बट वाइट मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया इसलिए मैं ब्लैक ही ले लिया आप वाइट लेंगे तो और अच्छा लुक आएगा इसका और देखिए जिसके इसके अंदर भी वायर होते हैं दो तो इसमें आप याद रखिएगा कि आप कौन सा पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और कौन सा नेगेटिव से जोड़ रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वायर्स कनेक्ट होंगे अब सबसे पहले हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे और साथ में इसको भी हाँ, इसके अंदर फिट करेंगे क्योंकि बाद में फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा तो देखिए इस पहले मैं इसे अंदर डालता हूँ ये मैंने डाला इसे अंदर अब इसके साथ में ही हमें जो ब्लैक वाला वायर है इसे भी डालना पड़ेगा तो ये ले लिया है मैंने इस वायर को पहले ये वाला वायर बाहर निकालना है ब्लैक वाला हमको फिर इसे अंदर पुश कर देना है धीरे धीरे एकदम ये हो चुका है एकदम फिक्स अब देखिएगा जैसे मैंने कर लिया है थोड़ा साइड में ये स्पीकर के वायर्स में अलग निकाल लेता हूँ और बैटरी का अलग निकाल लेता हूँ अब बैटरी के कनेक्शन हमें यहीं पर ही करने होंगे मैंने जोड़ देखिएगा जी मैंने कर लिया ये ब्लैक वाला वायर होती है और ये वाला है रेड वाला वायर इस वाले ब्लैक वाले वायर के यानी कि नेगेटिव होते हैं एक ब्लैक टाइप से कनेक्ट कर लिया है हमारा और ग्रीन टाइप आई थी आपस में शॉर्ट ना हो इसीलिए तो आप किसी भी एक टाइम वायर पे जो है टेप लगा दीजिएगा लास्ट यहाँ यहाँ पर ठीक है तो देखिए आपने क्या करा यहाँ पर यहाँ मैंने ब्लैक वायर को ब्लैक से जोड़ा है और जो हमारा ग्रीन वायर था ग्रीन वायर मुझे जोड़ा है मैंने उसमें वायर होते हैं दो एक रेड टाइप में और एक होता है ब्लैक टाइप में देखिए मैंने इस पर टेप भी लगा दिया है और इसे सिंपली यहाँ से खींच लेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए अंदर ये देखिए इसी हो चुका है अब इन दोनों वायर्स को हमें हमारे स्पीकर के साथ में कनेक्ट कर देना है ये रहा इसका स्पीकर तो मैं स्पीकर के अंदर वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ ये पहले मैं सोल्डर वायर लगा रहा हूँ उसके ऊपर तो देखिए गाइज ये पहले मैं एक वायर सोल्ड करता हूँ ये मैंने सोल्ड कर दिया है अब दूसरा वायर सोल्ड करना है ये दूसरा वायर भी सोल्ड हो चुका है हम्म, बस अब देखिए गाइज ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं पूरे अब सिंपली हम इसे इसके अंदर फिट कर देंगे तो ये हो चुका है फिट देखिए गाइज एक हमारा तैयार हो चुका है सेम ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी कर लेना है सेम वही प्रोसेस होगा गाइज कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर भी ऐसे लगाना होगा हमें फिर वायर लगाना होगा गाइस और ये सब करने के बाद में हमारा मॉड्यूल दोबारा से दिखेगा सेम टू सेम और इसे भी हम कर देंगे यहाँ से फिर सिंपली ये हमारा दूसरा भी हो चुका है तैयार तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं एकदम बिल्कुल देखिए ये रहा इसका वायर अब गाइस हम लेंगे एक बैटरी और गाइस में मैंने कनेक्शन करे हैं बैटरी चार्जिंग के लिए ये मैंने लिया है फोर ज़ीरो ज़ीरो सेवन का एक डायोड इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसे मैंने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट में देखिए आप और इसका जो डायोड का पॉजिटिव वाला है उसे जोड़ा है मैंने रेजिस्टेंस के अंदर और रेजिस्टेंस का एक सीढ़ा मैंने जोड़ा है हमारी एलईडी e के पॉजिटिव के अंदर और एलईडी e का नेगेटिव गया है बैटरी के नेगेटिव के अंदर देखिए ये एलईडी e का नेगेटिव गया है बैटरी के नेगेटिव के अंदर और इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो चुका है पूरा इससे गाइस क्या होगा हमारी बैटरी चार्ज होगी और ख़राब नहीं होगी देखिए हम इसको चेक करा दिखाता हूँ मैं आपको इसका ये फाइव वोल्टेज आ रहा है इससे तो देखिए ये इसका पॉजिटिव वाला सिरा और नेगेटिव वाला हम आगे बैठे गए नेगेटिव के अंदर तो ये इसका पॉजिटिव मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव और ये लगाया मैंने नेगेटिव और गाइस देखिए एलईडी ग्लो e हो चुकी है देखिए मतलब हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है तरीके की देख सकते हैं आप अब हमें चाहिए होगी एक चार्जिंग पिन चार्जिंग जैक इसका ये वाला पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव वाला सिरा है देखा जैसे कि आपने इसे यहाँ पे भी हम एक वायर शोल्डर कर देंगे अब गाइज इसे हम बैटरी को फिट करेंगे एक शुगर फ्री जो आती है इसके अंदर उसके बॉक्स के अंदर तो देखिए चार्जिंग पिन को हमने इसके अंदर फिट कर दिया है अच्छी तरीके से बिल्कुल ताकि हिले नहीं और ये इसका नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला तो हम यहाँ पर इसे सोल्डरिंग कर देंगे सिंपली जैसे बताया मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव अब इसके अंदर हम ये इसके अंदर ही आता है एयरपोर्ट के अंदर लगा हुआ ये नीचे की तरफ तो इसे हम इसके अंदर से हम वायर कर देंगे पास देख सकते हैं आप जिससे कि इसका लुक ख़राब नहीं हो देखिए हम इसे सिंपली यहाँ से फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से ये दोनों में कर दिया है मैंने देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका अब हमें इसके अंदर एक होल करना होगा ताकि हम एयरपोर्ट से वायर को इसके अंदर से पास कर सकें मैंने होल कर दिया है यहाँ पर होल करने के बाद के अंदर हम इन वायर्स को इसके अंदर से करेंगे पास ये करा मैंने पहला वायर पास और ये करा मैंने दूसरा वाला वायर पास अब करने हैं हमें इसके कनेक्शंस तो ये रही हमारी बैटरी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बताया था मैंने आपको तो देखिए मैंने कर दिया है कनेक्शन यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव देखिए आप ये पॉजिटिव आया पॉजिटिव में और ये इसका नेगेटिव आया हमारे बैटरी के नेगेटिव में तो देखिए गाइज ये इसके मैंने इसमें मैंने होल कर दिया था जिसमें देखिए इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है देखिए एक पॉजिटिव ये रहा तो हमें एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से जोड़ना है और एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से जोड़ना है और ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके दिखेगा ये रहा पॉजिटिव पूरा सिरा और ये रहा इसका नेगेटिव सिरा अब हमें इन दोनों को सिंपली बैटरी में जोड़ देना है ओनली फॉर बैटरी में याद रखिएगा आप जैसे कि देखिए आप बताऊँ मैं आपको देखिए पॉजिटिव को मैंने बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दिया है और नेगेटिव को मैंने बैटरी के नेगेटिव में जोड़ दिया है देखिए ये पॉजिटिव में आ गया और ये आ गया हमारा नेगेटिव के अंदर इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है पूरा अब हम बैटरी को अंदर की तरफ पुश कर देंगे थोड़ा सा सीट अंदर फिक्स हो चुका है अब हम बॉक्स कर देंगे बंद तो ये देखिए गाइस ये हमारा हो चुका है कंप्लीट देखिए एकदम कंप्लीट हो चुका है ये और इसे हम ऑन करने के लिए सिंपली बस वन फिंगर करनी है हमको तो ये मैंने करा टच और ये ऑन हो चुका है अब गाइज़ हमें इसको अपने टी शर्ट या शर्ट पर लगाने के लिए कुछ तो सही होगा तो इसके लिए हम किसी ओल्ड ईयरफोन का बैक वाला हिस्सा जो होते हैं जिससे आप माइक uh, को लगाते हो अपने शर्ट पे उसका सिरा निकालेंगे हमें इसे यहाँ चिपका देंगे सिंपली देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ जिससे कि हम इसे हमारे शर्ट टी शर्ट के ऊपर लगा सकें अब गाइज हम इसे करेंगे चेक से आप इसको बैटरी चार्ज कर सकते हो इसकी और यहाँ से चेक कर सकते हो कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ से डी देख सकते हो आपकी देख सकते हैं आप मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से देखिएगा इस आप मैं टच करा और ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है गाइस और इसको भी हम ये तो ऑन ही है पहले से इसको ऑन कर दिया हमने अब गाइस इसे करते हैं हम कनेक्ट यहाँ सिंपली सिंपली करते हैं इसे कनेक्ट ठीक है मैंने इसे रिफ्रेश करा यहाँ पर और ये आ चुका है आई इलेवन गाइज देखिएगा ये दोनों लाइट्स ऑफ हो जाएगी यहाँ पर पेयर करा मैंने और गाइज ये कनेक्ट हो चुका है हमारा दिखाता हूँ मैं आपको वाइट जी देखिए battery hundred percent I eleven अब सुनते हैं गाइस हम इसकी आवाज़ मैं यहाँ सॉन्ग प्ले करता हूँ सुनिए आप इसकी आवाज़ भाई सुन रहे होंगे आप इसके आवाज़ को भाई में आ रही है आवाज़ इसमें भी आ रही है और ये जो है हमारा दूसरा वाला इसमें भी आ रही है वॉइस भाई सुन रहे होंगे आप आवाज़ अच्छी तरीके से बिल्कुल देखिए मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ उसको क्या है सुनिए आई जा रही होगा आपको दोनों में आवाज़